διαπιστώσουμε πως το Eurogroup και το κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λειτουργεί και κλεισμένων των θυρών εναντίον της Ευρώπης. Έλα, έλα ρε, τι λέει. Καλά ρε εδώ, αράζω λίγο σπίτι. Mm. Πώς πει η δουλειά. Ε, καλά, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά τουλάχιστον έχει καλές προοπτικές για το μέλλον. Μπράβο ρε, ωραίος, χαίρομαι έτσι. Καλά τα Δευτερή. Τι. Δεν μπορεί να σμίζει στα αρχίδια σου και να πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι. Το έχει καταλάβει αυτό, έτσι. Καταρχά δεν με το σταυρό στο χέρι και το έχουμε ξαναπεί 700.000 φορέ αυτό. Καλά, καταλαβαίνει τι εννοώ. Ρε φίλε, καταλαβαίνω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμω συζητάμε πάλι το ίδιο πράγμα. Το έχουμε, δεν το έχουμε ξεφτυλίσει ε, αυτό. Καλά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να συζητάμε. Όχι, αυτό σημαίνει ρε φίλε, γιατί έχει άλλη φιλοσοφία από μένα. Κάνει αυτό που πιστεύει και κάνω αυτό που πιστεύω. Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να πείσουμε στον άλλο συνέχεια. Αφού έχουμε βρει ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή για σένα το θέμα δουλειά έτσι απλά και γίνει ταμπούνα, δεν το πιάνουμε. Δεν είπα ότι έχει γίνει ταμπού. Απλά ρε φίλε, το έχουμε συζητήσει τόσε πολλέ φορέ. Δεν θα μου πει κάτι καινούριο, ούτε εγώ θα σου πω κάτι καινούριο. Ρε φιλαράκο, να σου πω λίγο. Άμα θε συζητήσει με τον αδερφό σου για το τι θα κάνει, με ποιο, θα τα πει. Είσαι για να βοηθήσει. Φυσικά. Ωραία. Αν σου ζητούσα να τσουντάρει λίγα χρήματα, το έκανε. Κάτσε ρε μεγάλε, πώ θα πετά έτσι να πούμε, τι χρήματα. 400 ευρώ. Ναι, τι χρήματα, έγινε κάτι. Για να στο λέω κάτι, δεν θα έγινε. Ναι, δεν θα μου πει όμω τι έγινε, ρε. Έτσι θα σου λεφτά. Αδερφός μου δεν είσαι. Ε, ναι, αδερφός σου είμαι, όχι κουμπάρας. Δεν με πιστεύεσαι δηλαδή. Τι πάνε να πείτε σε πιστεύω. Πού έχει ακούσει ρε φίλε να μοιράζουν τα λεφτά έτσι. Να πάω κι εγώ μα είναι. Αν σου λέγω την ανάγκη. Ναι, τι. Θα μου τα δίνες. Τι ανάγκη. Ε, ανάγκη ρε φίλε, μια ανάγκη τώρα. Τι θέλει. Ε, ρε μαλάκα την κολοκυθιά, παίξουμε. Ρε φίλε, για μένα είναι μια ανάγκη, Ασένα μπορεί να μην Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν... Ναι, ρε μαλάκα, αλλά δεν μου λε καν τι είναι, τι έγινε. Έμεινε έγκυο. Ποια, η Ναι, η Πα... Περίμενε, εννοείς, εννοείς την άφησε έγκυο. Δεν έμεινε από μόνη τη. Ναι, ρε φίλε, την άφησα έγκυο. Μπράβο. Μπράβο. Ε, και τα λεφτά τα θες. Ε, τι τα θέλω, ρε μαλάκα. Νομίζω έχω ρίξει αλλάζω πάνε τώρα ξαφνικά. Συγγνώμη. Θέλω να πάω να σκοτώσω έναν άνθρωπο και να τον πλώσω από την τσέπη μου. Oh, Βλέπει γιατί μπορούμε να συζητάμε. Mm? Ναι, γιατί άμα δεν σου δώσω λεφτά να πάει να κάνει έκτρωση έτσι απλά και ξεκάθαρα, τελειώνει η κουβέντα. Γιατί ρε φίλε, έτσι όπω βλέπει τα πράγματα, τι να συζητήσουμε. Ναι. Πώ βλέπω τα πράγματα, ρε. Πώ βλέπει τα πράγματα. Πατρί, θρησκεία, οικογένεια και να είναι καλά ο κούλη, ρε μαλάκα μια ζωή. Μέχρι που θα φοράμε όλοι οι άλλοι αλυσίδε και εσύ θα ψάχνει. Ψάχ... Μετά λε ότι εγώ δεν μπορώ να συζητήσω. Μα μου λε, ρε φίλε, ότι έχω γίνει δολοφόνο ξαφνικά. Ε, λε και ζούμε ε, στο μεσαίωνα. Τι, τι, τι είναι αυτά που πα ή όχι να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ρε σοβαρολογεί. Επειδή δεν ήμουν να γίνω πατέρα, ξαφνικά έγινα ο Hitman, α πούμε, τη γειτονιά και γυρνάω και τέτοιο. Να σου πω, προφυλακτικά δεν υπάρχουν. Ρε φίλε, προ, προφανώ και υπάρχουν και φυσικά τα χρησιμοποιώ, αλλά δεν έχουμε καταλάβει τι έγινε, α πούμε. κάτι έγινε. Τώρα τι να σου Άρα θε να μου πει ότι μπορεί να μην είναι και δικό σου κάτι. Όχι, δεν θέλω να σου πω αυτό. Η όταν να κάνει κάτι θα μου το πει, δεν είναι τίποτα ό,τι να είναι. Τι εννοεί το στο πήρε. Νταβατζή είσαι. Ρε αγόρι μου, λοιπόν, άκου, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο επειδή έτσι τα βλέπει εσύ. Εντάξει, στο δικό μου τον κόσμο και όταν ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει και δεν τη ανήκω ούτε μου ανήκει. Άρα δεν έχετε σχέση. Γιατί να πληρώσει την έκτρωση. Δεν είναι μόνο γάμο σχέση, Κωνσταντάκι μου. Εντάξει, επειδή έτσι το βλέπει εσύ. Αυτό που έχει σημασία όμω εν προκειμένου είναι ότι είναι δικό μου και δεν μπορώ να κάνω. Δεν, μπορώ να το μεγαλώσω. Εντάξει, δεν είναι είμαι... λοιπόν, άκου. Δεν μπορώ να σου τα λεφτά για κάτι τέτοιο. Ρε αγόρι νιώθει καθόλου. Γιατί τα βλέπει όλα την κλειδάρα, λοιπόν. Εσύ δεν είσαι που λες ένα σωρό μαλακίες για, για αυτούς που είναι βλάκες α πούμε και να παράγονται και να κάνουμε ευγονικές και τέτοια. Εσύ δεν είσαι που τα λες αυτά. Γιατί βλάκα ε, ε, εσύ ρε Ελευθέρη. Μια χαρά μυαλά κουβαλά. Άλλο που δεν πατά στη σχολή σου να πούμε και κουβαλά δίσκο. Αυτό δεν είναι ανεύθυνο. Ε? Ποιο? Το ότι δεν πατάω στη σχολή και κουβαλάω δίσκο. Ναι, φυσικά και είναι. Ωραία. Γιατί θεωρεί ότι θα γίνω ξαφνικά καλό πατέρα. Δεν υπάρχει μάλλον ότι θα γίνει καλό πατέρα. Αυτό κανένα δεν το ξέρει. Ωραία πε ότι μου δίνει εσύ τα χρήματα για να βγάλω το μήνα και βάζω από αυτά που έχω στην άκρη για την εκτρώση. Γιατί για να νιώθω εγώ ηθικό αυτούργο ότι πλήρωσα εγώ γι' αυτό. Ναι. Ναι, δε το ρε φίλε πώ δεν, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν μπορώ να. να, να, Ε, είμαι στην ανάγκη σου, εντάξει, και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορεί να με βοηθήσει. Ε? Τώρα δεν τι Τι είναι αυτή, ρε φιλέ. Το ίδιο θα μου έλεγε και άμα ήσουν πρεζάκι. Δώσε 2 ευρώ να πάω πάρω τη ρόπιτα. Γιατί σου πεδώνει όλα, ρε φιλέ. να δεν τα έχει Απλά σου λέω ρε μαλάκα, δεν, δεν μπορεί να παίρνει η δική μου να κάνω κάτι τέτοιο, να σου δώσω λεφτά. Κωστά. Για να πα εσύ να κάνει έκτρωση. Κωστά, άκουμε λίγο. Θέλει ή δεν θε το καλύτερο για μένα. Το θέλω, φυσικά και το θέλω. Ωραία. Στην προκειμένη φάση, εγώ δεν μπορώ με τίποτα να γίνω πατέρα. Εντάξει, δεν μπορώ καλά-καλά να φροντίσω την πάρτη μου. Πού με φαντάζει εμένα μπαμπά να αλλάζω πάνε και να ξαφνικά να έχω 500 άλλε υποχρεώσει. Τι, τι μου λε. Λοιπόν, θα σου δώσω τα χρήματα, αλλά υπό έναν όρο. Τι όρο. Περνά σε αυτή την εξεταστική ό,τι έχει αφήσει και έρχεσαι να δουλέψει μαζί μου στην τράπεζα. Ρε σε φασίστα. Τώρα θα δώσουμε ε- τι ταμπέλε. Εσύ τι είσαι, Ναι, ρε μαλακά, μου και καμάρι μου. Τι θέλει τώρα, είμαι αναρχοκομμουνή. Γιατί καμαρώνει, ρε ανθρωπάκο, που φορά μια ταμπέλα. Γιατί δεν είμαι φασίστα, ρε μαλάκα καμαρώνω. Και εγώ γιατί είμαι, που θέλω το καλύτερό σου, ρε αχάριστα, γι' αυτό με λε φασίστα. Πώ το καλύτερό μου, ρε υποκριτή. Ε, αλήθεια τώρα, πες μου, πώ το καλύτερό μου, να βάλει το λεπτό στην τράπεζα. Αυτό, αυτό για μένα είναι το καλύτερό μου. Επειδή είσαι παιδί του συστήματο και γουστάρει, νομίζω πω είμαστε όλοι. Τι σε κανένα ανώτερο, ρε που με λε υποκριτή. Ε, ποιο είναι το καλύτερο για σένα να δουλεύει μια ζωή σαν τον Καρσόνη. Ναι, σαν ε? τον Καρσόνη, ρε Μαλάκα. Ναι. Να μην τελειώσει ποτέ τη σχολή και να είσαι με την Τογιώτα που σε τραβάει στον πάτο, να πούμε. Ποιο το Γιώτα, ρε Μαλάκα. Τραβαγά μίσου, να πούμε. Ε, τραβαγά μίσου. Τι τραβαγά μίσου, έχει να μου πει τίποτα. Ναι, ρε Μαλάκα, έχω. Γιατί, γιατί ρε Βλάκα, το ότι φορά μια γραβάτα και παίρνει 10 φράγκα δεν είσαι κανένα θεντία σε τίποτα. Ένα μαλάκα σαν όλου του άλλου είσαι. Απλά δεν στο κεφάλι σου νομίζω ότι είσαι κάποιο. Θα θε τα φράγκα μου όμω. Δεν τα θέλω ρε μαλάκα, τα χρειάζομαι, έχει διαφορά. Αλλιώ δεν θα ρίχνα τα μούτρα μα, τα ζητήσω. Τα ζητά όμω. Ναι, ρε μαλάκα, τα ζητάω. Και εσύ με εκβιάζει, γι' αυτό είσαι φάσιστα, το καταλαβαίνει. Καλά κάνω, μπα και σοβαρευτεί ρε και γίνει άνθρωπο. Άνθρωπο με ποιο στάνταρ, αυτό που είσαι εσύ, εσύ είσαι άνθρωπο. Ξύπνα ρε μαλάκα, δεν μπορεί να σε παράσει το μια ζωή, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να σε βάρει τον άλλον. Μια ζωή να πούμε. Ξύπνα, βάλ τη ζωή σου σε τάξη. Να τη χέσω ρε μαλάκα την τάξη σου και τα φράγκα σου να τα χέσω και εσένα να σε χέσω. Μόνο αυτά έχουν αξία για σένα. Το καλό σου θέλω ρε μαλάκα, το καλό σου. Ποιο καλό μου ρε μαλάκα, δεν θες το καλό μου. Θες να αγοράσεις με τα φράγκα σου αυτό που εσύ θεωρείς καλό μου. Ευχαριστώ δεν θα πάρω ρε μαλάκα, να πας να γαμηθείς. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Εκεί καταλήξαμε. Βγαίνει από πάνω. Και τώρα τι θα πάω να κάνει, ρε, διάνοια γιατί τα λεφτά μου μια φορά δεν τα παίρνει. Θα πάω να πάρει δάνειο. Θα το κρατήσω, ρε μαλάκα. Να, και έλεγα να το ρίξω. Θα το κρατήσω και το μεγαλώσω να γίνει σωστό άνθρωπο. Και α πληρώνω, α σηκώνω δίσκου μια ζωή. Άνθρωπο, ρε μαλάκα, που θα μου πει εμένα να, να, να, να γίνω. Λε και έχει την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει αυτή η λέξη. Την παραμικρή ιδέα. Σου εύχομαι όμω, ρε σιχαμένε να βρει μία σαν τη Μία. Μπα και σε κάνει ένα άνθρωπο, μαλάκα. stop ya